مغري الدرام ما درناش حنا بنينا شخصية بيطون حباس مغنية للطارف دخلونا راكو طولتو كل ما تكثر الدولة نعرف باللي القشرة ميولدو